बागी टू में धमाकेदार एक्शन करने के बाद टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं एक और एक्शन फिल्म को लेकर बागी टू में टाइगर श्रॉफ के एक्शन ने काफी सुर्खियां हासिल की हैं यहाँ तक कि हर दर्शक बागी टू में टाइगर श्रॉफ का एक्शन देखकर उनकी काफी तारीफें कर रहा है और वाकई में इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने जबरदस्त एक्शन किया है लेकिन टाइगर श्रॉफ अब एक और एक्शन फिल्म को लेकर आ रहे हैं जिसमें टाइगर श्रॉफ का एक्शन देखने को मिलेगा और वह है रेम्बो दोस्तों ये फिल्म पहले 2018 में रिलीज होने वाली थी लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि इस फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी बाकी थी लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि यह फिल्म अब 2020 में रिलीज होने वाली है दोस्तों ये फिल्म 1982 में रिलीज की गई सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म रैम्बो का हिंदी रीमेक है जिसमें टाइगर श्रॉफ दिखेंगे बाकी टू में टाइगर श्रॉफ का इतना खतरनाक एक्शन देखने को मिला था तब इसमें कोई शक नहीं है कि रैम्बो में भी टाइगर श्रॉफ का धुआंधार एक्शन देखने को मिलेगा तो दोस्तों टाइगर के एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे और इस फिल्म को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो वीडियो में इन तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद